भेले फेरू इनकार भेले बड़ी मुश्किल से प्यार के इजहार भेले ठीक है ठीक है जब नैना चार भेले कई कई बार भेले कब जाके धीरे धीरे प्यार के मुखार भेले